Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a semna. M-am gândit la semnătura pe care o dai pe un act și că toată viața dăm semnături. Dar, de fapt, eu îmi doresc uh, a semna să fie a semna în cartea eternității. Adică a lăsa ceva uh, după ce eu nu mai sunt. Și cu această ocazie îi mulțumesc domnului Jerry Robert și echipei Uh, dumnealui, uh, Andrei Mihalcea și lui Raza Aziz, că mi-au dat ocazia să intru în echipa dumnealor uh, cu ajutorul unei cărți 2 plus 2 egal cu 5, or How to be friend with your child, mă vor ajuta să înțeleg că o carte nu este o, o simplă carte, ci este o carte de vizită pentru propriul tău business. Deci nu este o editură doar echipa dumnealui și ceea ce face, este mult mai mult decât atât într-o într-o uh, imensitate de dezvoltare personală, de speaker și de, uh, de gândire internațională, nu doar națională. Și da, vreau să semnez în această carte a eternității. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, ce să zic, este și un curs al meu pe care îl promovez, cursul de improvizație și te invit să îmi dai acolo un mesaj și să-mi spui că vrei să vii. Formăm o echipă și apoi te anunț când începem. Ciao.